Yeah, ey, dice, Kila. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Estamos rompiendo con Kila. Noche la alcanza en la frente. Comprando sin hacer fila. Tu grupo no llega arriba. Aunque te a a rehab. Mi mierda es adictiva. Antes más o menos dolía. Ya. Yeah. Estamos rompiendo con Kila Noche larga son la Comprando sin hacer fila Tu grupo no llega arriba Aunque te a sonreír Mi mierda es adictiva Antes más o menos dolía Ahora ni siento la espina Como quieres ver lo que están diciendo? Yo no quiero ver Yo lo estoy haciendo Pressing desde el web sigo prendiendo No sé cómo seguir Y digo va, ya ni puedo dormir Adicto al trap, lo voy a conseguir Voy a triunfar y para que hable de mí Le digo fa, estamos rompiendo con kila Vino tinto rico y birra Bendición a mi familia, bendición al que tu una porquería, sirve para vender pastillas No pasó nada todos los días, como ustedes desearían Estamos rompiendo con kilas, noches largas en la frida Comprando sin hacer fila, tu grupo no llega arriba Y aunque traten no sonríen mi mierda es adictiva Ahora no siento la espina si estamos rompiendo con kilas Noches largas se la frida y comprando sin hacer fila Tu grupo no llega arriba no sonrían, mi mierda es adictiva. Ya, ya, ya, ya. Sonamos en el juno, vamos para arriba, tenemos actitud Por eso vacilan tu chica y tu crew No pides de norte a sur Pa' toda Argentina prepara a Los te mira, tenemos yogur Con gusto vainilla, están buscando view Nosotros los lilas, están buscando view Nosotros los lilas Lizel se sumó, hey Miser se sirvió, hey Dos tragos de ron, roncan cantando canciones, matando los ramos, cabemos copones Ellos están llamando, buscando cupones Te estamos ignorando, buscando millones Estamos llegando, esperando aviones Nos están mirando, subiendo mirones Cazando y bailando, chicas a montones Estamos soñando, despierto visiones